Chi sogna di più, mi dirai? Colui che vede il mondo convenuto o chi si perse in sogni? Che cosa è vero? Cosa sarà di più? La bugia che c'è nella realtà o la bugia che si trova nei sogni? Chi è più distante dalla verità? Chi vede la verità in ombra? O chi vede il sogno illuminato? la persona che è un buon commensale, o questa, quella che si sente un estraneo nella festa,